Xəzinəqaya əfsanəsi ixtisarla Bir zalım şah var imiş. Bu şahın zülmü ərşə dirənibmiş. Onun xəzinəsində qızıl, gümüş, cavahirat ildən-ilə artdıqca ölkə xarabazarlığa çevrilirmiş. Kötam tutmalı, əkin əkməli olan əllər qılınc, nizə, qalxan tuturmuş.'' Şah bir gün yenə də şeypurları səsləndirdi. Ən ucqar kəndlərə də adamlarını göndərib yenicə ərsiyə gəlmiş cavanları səfərbərliyə almağı tapşırdı. Ordugahlar quruldu, döyüşə hazırlıq işləri görülməyə başlandı. Qoca bir qarının bircə nəvəsini də zorla düşərgəyə gətirib şahın döyüşçüləri arasına qatırlar. Atalar dövlətdə dəvə, övladda nəvə deyiblər. Qarı nəvə toyu görməmiş dünyadan köçmək istəmirdi. Toy tədarükü görürdü. O çox çalışır ki, nəvəsini dava-şavadan qutarsın, bir şey çıxmır. Odur ki, üz tutub şahın çadır qurub oturduğu yerə gedir. Keşikçiləri qarını şahın yanına buraxmaq istəmirlər. Qarı yalvar yaxar eləyir. Onun səsi şahın qulağına çatır. Şah deyir, qarını mənim yanıma gətirin keşikçilər qarını şahın yanına gətirirlər. Şah bir ayağı burada, biri gördə olan qarının istəyini bilib qəzəblənir. Bəxtin kəsib, səfər üstüyəm, istəmirəm səfər üstündə əlimi sənin qanına batıram. Məşhur pəhlivanları, ordular basan, ölkələr tutan sərkərdələri bir həmlədə qanına qəltan eləyirəm. Mənə dua et, uğur dilə ki, səfərdən əli dolu qaydım, səni bağışlayım.'' Qarı deyir, qibləyə aləm, mən bağışlanmağımı istəmirəm. Mənə toyuna hazırlaşdığım nəvəm lazımdır. Onu zorla döyüşçülərinin sırasına qatmısan. Mən qarıya yazığın gəlsin. Ata, qardaş, oğul, qız dağı görmüş sinəmə, nəvə dağı çəkmə. Şah güldü. Qarı, bu cıncındırınla mı toy tədarükü görürsən? Sən mənə minnətdar olmalısan ki, nəvəni döyüşə aparıram. Nəvən fərasətli olsa, hünər göstərsə, çapıb talayıb sərvət yığar. Geri qaydandan sonra o sərvəti ilə özünə toy eləyər. Şah sağ olsun. Nə haqqan bahasına əldə edilmiş var dövlət, nə mənə, nə də mənim gəlinimə lazımdır. Belə sərvət heç kimə ağ gün gətirməz. Gəl qayıt bu yoldan. Axıtdığın qanlar, haqsız axan göz yaşları selə dönüb bir gün səni yer üzündən silər. Qarının sözlərini eşitcək, şahın halı dəyişdi. Hirsindən əlləri titrədi, gözləri hədəqədən çıxdı. Vəzir, vəkil, adlı sanlı sərkərdələr onun sözünün qabağında söz deməyə cürət eləmirdilər. İndi yoxsul bir qarı ona ağıl öyrədirdi, özü də harda? Sərkərdələrin, əyanların yanında.'' Şah var gücü ilə çığırdı, cəllat, bu qarını bir qatırın quyruğuna bağla. Qarı nə əzab əziyyətdən, nə də ölümdən qorxdu. Səsini qaldırıb dedi, şah, ulu babalarının da sənin kimi qəddarlıq elədiyindən yad ellər yurduna hücum çəkəndə qoşunun sayı düşməndən çox olsa da basıldı.'' Babanla atan vətəndən diləryün düşüb qürbətdə öldü. Sən də kimsəsiz bir gədə kimi dilənçi kökündə yaşayırdın. Gədəllilərə nifrət, vətən övladlarına ulu babanın qəddarlığını unutturdu. Düşməni qovmaq üçün elin hər yerində dəstələr düzəltdilər. Ağsaqqalların məsləhəti ilə atam gedib səni yad ölkədən gətirdi.'' hamının qarşısında and içdin ki, ağsaqqallarının məsləhəti ilə oturub duracaqsan. El ayağa qalxdı, yadəlliləri qovdu, amma sən verdiyin vədləri unutdun. Şahlıq taxtında yerini bərkidəndən sonra döyüşlərə hazırlaşdın. Xalqa yalan danışdın. Öldürülmüş qardaşlarımızın, əsir aparılmış ana bacılarımızın qisasını almağa getdiyini söylədin. Döyüşlərdə ölən igidlərin qanı bahasına xəzinələr, torpaqlar ələ keçirdin. Qan tökməkdən, ölkələr talamaqdan doymadın. Qarı qəddarlaşmış şahı heç cür qarşıdakı döyüşlərdən çəkindirə bilmədi. Üz tutdu dağlara. Ulu Tanrıya yalvardı ki, şahın bu səfərinə imkan verməsin onun ləl cəvahiratını, qızıl-gümüş xəzinəsini daşa, torpağa çevirsin. Göy güruldadı, şimşək çaxdı, aləm bir-birinə qarışdı. Şah qoşuna bu uğursuz yerdən uzaqlaşmağı əmr elədi. Xəzinəni yükləmək istəyəndə gördülər cəvahirat, qızıl, hamısı daşlara dönüb. Həmin gündən bu yerlere